el universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballero zodiaco, cuando lanzan su ataque, el con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes de Carlos salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, El con cuenta su canción, la canción de